feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Nur Deckung einfach. Hä? Hey, ist doch kacke, Mann. So lächerlich. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung <clears throat>